Вижу, плакать собираешься. М? Или улыбаться? Плакать или улыбаться? Крошка. Все, скажи, хватит. Кто там идет? Варя. А кто там идет?